Job Göre kulaklar atxapi Televizya düşəndən et nuruma sadık oldu insan Ne de sevgi ne de icran, ne de peşman Ne de fırsat ne de imkan Ne de hürmet ne de israf Ne de kıymet ne de vicdan ne de insan Cihadı nefsine olmayan kes ne bilsin ne de corrupción.